За төвшөөгийн подкаст эхэлж байна. Ирчүүд ийхүү ярьсан байдгийн. Одоо энэ удаагийн дугаар эхэлж байна. За тэгээд аа өмнөх өмнөх дугаарууд дээр бол за ер нь бол комментуудыг бид нар бол уйггүй уншдаг гэдгийг бол сонсогч олон та бүхэнд сонирдуулахад таатай байна. Аа тэгээд яг өмнөх өмнөх би л хувьдаа тэгж харсан уншигчдийн нөгөө коммент эсгүүдийг уншиж байхад Өмнө нь бол бид гурвын одоо нөгөө сүхэж байгаа сэдвээр түлхүү анхаарахгүй ш. Одоо хин нэгнийх нь одоо хувцлалт ч гэдэг юм уу эсвэл бол үсээ засуусан байдал, сахлаа зассан байдал дээр айгүй их тулгуурлаж тэрэн дээр их комент өвчтөг байсан. Энэ нь харин яваа яваанда биднийг одоо нэг 30 гаруй дугаар хийсний эцэст бас одоо нэг бас нэг тийм аа энэ гуравч нэг ийм сэдв хөндөд идэх юм байна. Аа энэ сэдв дээр миний үзэл бодол нэг ийм гээд нэг одоо нэг ойлгоод тэр сэтвдээр ярилцах нь бол одоо нэг овоо төлөхгүй их болж ирж байна. За тэгээд ихтэй болвол нөгөө л нэг одоо ер нь бол сэдвээр комент бичих ёстой гэдгийг одоо ер нь ойлгоогүй бид хэдийн нөгөө гадаад өнгө үзөмж а юун дээр одоо ер нь одоо битсэн хэвээрээ байгаа зарим нэг улсуудыг эс тооцох юм бол сэдвээр сэтгэгдлээ илэрхийлсэн улсуудаа баярлалаа гэдэг үгээр одоо подкаст эхлүүлмээр байна аа. За тэр комментуудыг уншаа юу та хоёр маань? Уншсан уншдаг шүү дээ. Ер нь комментуудыг бол байгаль уншдаг шүү. Хараа л байгаа тий. Ярамгаар хэрвэн цаг агаар хүүтэн байна уу? Аа хүүтэн гэлээ. Өчтөр нэг машина асаалгаа шүү дээ. Аа 14 20 хоногийн дараа машина асаалгаа шүү дээ. Тэгсэн чинь шүү дээ. Ён ён ён гэж байгаа тийм маас чи. Ба гадаа хоноолт юм уу? Гадаа шавс. Аа ён гэж байгаа юм аслаа. За харилцаа. Окей. За өнөөдөр ингээ гэж бодоод байгаамаа. Өнөөдөр болохоор аа нэг нь сэдв гаргаад тэгээд тэр сэдв дээр бүр нэг сайхан задлан хийгээд бүр тухта буу хал юу гэж бодоод байна. Тий. Тэгээд өнөөдөр яг би сэдв дундаа нэг сэдв сөхий. Тэгээ энэ дээр сайхан үзэл бодлоо аа сайхан уралдуулвал ямар вэ гэж. Болж юм болж юм. Аа. Төвшөөд юу гэж бодогдож байна? Өө юу бодохгүй уралдуул л төгш. Аа. <laughs> Энэ нөө карантинлагдаад болчихсон байна ингээ гэрте ингээ байгаад тахаар. Аа. Гэрте байгаад тахаар чи сэтвч олддог юм байна. Ааха. Би нэг ийм сэдвийг өнөөдөр сөхий гэж утсан юм. За тэр нь юу вэ гэхээр нөгөө комеди амарчин байгаа зү амарчиг тань штэ тий. UB UB comedy байж байгаа одоо comedy lab байгаа. Сая Америкаас ирээд Монголд карантинлагдаад одоо тэгээд э, карантинлагдаад суллагцсан гэж хэлэх гэж штэ яг э, гэртээ байгаа. Тэгээд амарчин маань би амарчиг дагдаг байхгүй юу. Тэгээд амарчин маань нэг пост биччихэ. Тэгээд тэр постны талаар тоо хоёртоо бас нэг ярилцах гээд. За. Тий. За ингэж үтсэн байдгийн биеийн үнэлтийг хуулиар зөвшөөрөөд өндөр татвар ноогдуулаад мөнгөөр нь эдийн засгаа авраад хотхон болгоны дэргэд цэцэрлэг бариад төгжрлийг шийдээд хууль ёсны байгууллага учраас үзлэгт за нөгөө юуг нь хаялаад байгаа э, биеийн үнэлтийн газрыг үзлэгт тогтмол оруулж өвчнгийг багсгаад алстай аялал жуулчлалын салбарыг өөдөн татах санаа бол байна гэв. Даач манад хідэн садар самун сурчлаа энэ төр гэд унах юм болов уу? Хавтгаарсан салбар шүү дээ гэж тий. Энэ одоо үгийг ингээд задлаад харахаар ингэж байгаа байхгүй. Өндөр татар ноогдуулаад мөнгөөр нь эдийн засгаа авраад гэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр бүр эдийн засгийг Монгол улсын эдийн засгийг аврах хэмжээнд хүртэл манайх биеийн үнэлэлтийн юм эрэлттэй нийлүүлэлттэй байна л гэсэн юмыг ажиглаж харсан байгаа байхгүй. Тэгэхээр биеийн үнэлтийг хуульчлаад одоо юунд австрт тийм юуны гудамж байдаг үлээ Одоо биеийн үнэлтийн тийм гудамж гудамж байхгүй зүгээр нөгөө студиуд байдгийн. Байшингийн доор нэг давхурд нэг байшин тэр чигээрээ хүртэл байгаа шүү дээ. Хаасаа бүтэн байгаа шнэ. Аа тэгтээ улсаасаа ол зөвшөөрсөн. Тэгэхээр энэ байдал манай Монгол Ааха. Тэгэхээр манай Монголд энэ байж болох уу? Тоор энэ тал дээр бид нар ерөөсөө энэ талын сэдвийг бас өмнөх ярьж байгаагүй юм байлаа. Тэр энэ тал дээр тоор бас нэг бодлоо хилээч гэдгийг л өнөөдөр ярилцъя гэж утсан юм. Би бол одоо энийг хуульчилсан дээр гэж боддог шүү дээ. Би тэр талсал зогсдог шүү дээ. За. Хэрвээ хуульчилсан дээр гэж боддог бол яагаад а үгүй гэж боддог бол яагаад гэдгийг л асуух гэдэг юм. А юуг нь бол би ёстой мэдэхгүй байна. Одоо тэр нөгөө ашиг орлого нь яад гин. А гэхдээ энэ бол мэдээж талд хэлбэрээр явж байгаа айгүй том бизнес шүү дээ. Аа тамих, имийн сан, бие үнэлэлт, мөрийтэй тоглоом гэдэг юмнууд чи өөрөө бүр мафи хэмжээнд хүртэл цэцгэлцсэн, зохион байгуулалтанд орцсон тий. Ямар нэгэн удирдлагатай ч юм уу аль ч улсад улсад тийм л байдаг бах. Энд мэдээж нөгөө нэг хэрэгцээ байгаад ахад ийм ажил бол байж л байх хол та. Тэгээд яг шалтгаан малтгаан нь хүн болгоных янз бүр байдаг бах. Би энийг сайхан хуулиар яг ингээд зохион байгуулад бүгднгийн одоо хэдэн метр квадратад тийм одоо юу гэдэг нэг тийм тийм газар нэг нэг ширхэг байж гэдэг юм уу хоорондоо тийм зайтай байж гэдэг юм уу тэр мөрийг нь тогтоогоод ингэч юм болвол энэ юм чинь нөгөө нэг ил хуулиар хүлээн зөвшөөрөгдөхөөр энийг дагаж явж идэг сөрөг үзэгдлүүд бас багасах байх л да. Ядаж нөгөө нэг биеийн үнэлэгч нар ч юм өөрснөө хамгаалтанд орно. Аа бүх юм хууль ёсны болохоор хамгаалтанд орно. Хоёрдугаар гэвэл өвчнөд хараагаад яваад ах боломж нь бас багасна. Хэрэв хуульчлаад өгчих юм бол энэ чинь тодорхой хэмжээнд үйлчлэг шинжилгээнд хамруулдаг ч юм уу. Тэр чинь нэг байгуулгын зохион байгуулалтанд ороод эн чинь хөдөлмөр эрхлэлт юу нь болчиход байгаа байхгүй да. Би бол тэгжэл ойлгодог шүү дээ. Тийм болохоор энээс гарах давуу талууд нь яг тэр бие үнэлж байгаа хүмүүст бас их ашигтай байж магадгүй л гэж би боддог юм. Бид нар нэг хамгаалтанд орно. Одоо ямар нэгэн газар нөгөө бие үнэлэгчтэй газар чинь жишээ нь л тэнд нь ямар нэгэн хүчрхийлэл боллоо гэж бодоход цагдаа дуудахад цагдаа хөрөөл ирнэ шүү дээ. Тэгэхгүй бол одоо нөх хууль бусаар бие үнэлж байгаа хүмүүс чинь тийм гимт халдлагад өртөх юм бол наа захын цагдаа дуудахаар дуудаж чадахгүй шүү дээ бид нар чинь өөрснөө буруу юм хийж байгаа учраас хууль бус юм хийж байгаа учраас цагдаа дуудах юм бол тийм цуг яваад өгнө шүү дээ. Тэгэхээр нөгөө нэг тэнд чинь нөгөө хүн байна гэдэг талаас бол бас хуулиар зөвшөөрсөн дээр л гэж би бодож байна. Тэртээ дөрвөн нийгэмд энд байгаа бүхэн л мэдж байгаа шүү дээ. Яг өмнөдөө Улаанбаатар хотын хаан хаан бие үнэлэгч нар байдгүй, хаан тийм газрууд ажилтгүй гэдгийг яг нариндаа бол ихэнх залуучууд мэдж байгаа шүү дээ. Тэнд байдаг, тэнд байдаг. Одоо наа таксиныхан, максиныхан битүү мэдж байгаа шүү дээ. Тэгэл угаасаа л ийм улаан цагаан нүдэнд ил юм ийм ингээл байж ах чинь энэ ингээд дарах тусам улам нуугдмал хэлбэрч шилжээд нөгөөдмөл хэлбэрт орчих юм бол нөгөө нэг бие үнэлж байгаа хүмүүс ч өөрөө амьдралын гэдэг юм уу эрүүл мэндийн амь насны гэдэг юм уу баталгаагүй болчдөг тий. Аа. Тэгвэл тэргүүл бид нар энэ хүмүүс ингээд шийдээл ингээд ямар нэгэн байдлаар бие үнэлж байгаа бол энийг зарч авах ямар ч боломж бол надад бол харагдахгүй л байдаг байхгүй. Тэртээ дөрвөө ийм хэрэгцээнд байж юм. Тэгээд тэр хүмүүсийг яах юм? Одоо ер нь бол их яг практик дээр бол ихэвчлэн барьж аваад цагдаагийн газар аваачаал тэдний чинь торгоол тэгэл буцаагаал гаргаал явуулдаг хөхгүй да. Цагдаа бүгд л мэдчихэж байгаа шүү дээ. Хим хим гэдэг хүн баг бие үйлж байгааг тийм үстэй. Хаана ямар хүмүүс явж байгаа хаагур байдгүй гэдгийг мэдчихэж байгаа. Тэгэл барьж авлаа торглоо э, цагийнж магийн тийм үү яадгийн эсвэл бол нэг 72 цаг хойдлох ч юм уу яадгийн тэгэл гаргаал явуулна ш наад бол чи яах юм э, шоронд хийлтэй юм ш тийм үстэй. Аа. Тэрний оронд нэгдсэн зохион байгуулалтанд орчих юм бол эргээд энэ хүмүүс маань яг хууль ёсны эрүүл мэнд талаасаа нөгөө үйлчлүүлж байгаа хүмүүстэй ч гэсэн бас их э, юу эрүүл мэндийн талаасаа ч гэдэг юм уу аюулгүй байдлын талаасаа төхөнтэй болох болов гэж л бодлоо доо ер нь бол би яг хууль ёсны болгосон дээр гэдэг тал дээр бол бат зогсдог юм байна. За. Окей. За очроо маань. За очраад энэ гайхалтай хэлэх багт. Австрт бол нөгөө энэ годомж энэ байшин байдаг учраас харсан тий. Ааха. За очроо Америкт яадгийг. Тэгээ таны бодол ер нь юу вэ? Тэгээ яагаад? Би яг ингээд бас хуульчлалын ингээ тгийг гээд их бодож үзлээ л дээ. Гэтэ бүр ямар ч хэрэггүй юм шиг л анхнаасаа бүр санагдаад байна л да. Тэгээд э, Америкт бол тийм хууль ерөөсөө байхгүй шүү дээ. Бие эмнэлтийн хууль ерөөсөө байхгүй. Яг хөө нэг жуулчд ирсэн үлдэрлээр нэг гудмаар нэг хэдэн хар шар хүүхнүүд бол тэдрийг одоо жуулчт нь одоо авдаг юм уу байдаг юм уу яг зах зээл байгаа учраас тэдэр гудмаар алхаад байгаа л хэрэгтэй тийм ээ а тэрнээс биш болвол яг тийм гудам модон бол яг тийм аль бие усаар зөвшөөрсөн тийм гудам бол байхгүй аа тий тэгээд э, яагаад би түрнээс хойш бодоол байлаа л да шал дими юм шүү гэдэг яагаад дими юм бол гэж ерөөсө бодоодсэн зүгээр яг нэг бас хувь үнтэй жоохон холбоотой юм шиг санагдаад би одоо яг иймэрхүү юм дээр бас жоохон дургүй байгаад идэвхгүй одоо бие үнэлэгч байдаг юм уу те за одоо манай Монголд байгаа нь стриптиз клабууд гэж байна те аа шал хэрэг байхгүй клабууд а дээрээс нь тэр гулгаам алсаа чиж явах шиг балаа бал юм шилтэй те <laughs> Тэгэхээр одоо э, зүгээр яг би өөрөө хувь үндэ бол жоохон дургу учраас нэг хуульчлаад байх. Эсвэл баг дургу юм чи бүр хуульчлцад зүгээр чи юм болов гэж ямар шиг я би сайн мэдэхгүй байна. Бүр ааш улсынхаа эдийн засгийг аврах хэмжээний хүртэл тийм амар эрэлттэй байгаа мó Монголд гэж бас гайхлаа. Э, тэр дээр нь бол хүний анхаарал наядаараа эргэлж хичээвж бодвол Тэрээс биш нэг ах тэр бие үнэлтийг хөөчлөал эдийн засгийн авралч гэж одоо яад юм бол та ям тэгээд юу аах вэ? Тэгмээ эсвэл яад гэнэ гадаадууд дээр Монгол хүүхэн үзчихье гэж мөнгөө ирж тушаах юм бол одоо алиа гош юм юм л гэж бичсэн байлгүй л айгуул. Ааха. Тийм л ах. Эсвэл амарчин тэгж их энэ салбарт их хөрөнгө оруулад байна уу? <laughs> Итгэхгүй л байгаа тань. Ааха. За. Болцсон уу? Окей. Ааха. Тийм. Болсон болсон болсон. Би сайн мэдэхгүй шүү. Ааха. За. Одоо тэгвэл ингээл та. Би бүр одоо энэ сэдвийг би бүр ингээд бүр одоо яг энэ комментийн доор нь ингээ хүмүүсийн юуг ингээд харсан чинь айгүй их хүмүүс биччихэ. А тэгээд яг хөө тэр дунд нэг комент надад айгүй яг оноод зөв хилцсэн юм шиг санагдсан. Яг хөө тэрийг жоохон байж байгаад яана. А За тэгвэл сая төвшөө маань болохоор өөрөө одоо ер нь бол хуульчилсан дээр юм байна гэд давуу талуудыг нөгөө өөрөө дээр гэсэн утга давуу талуудыг л яриад байна л та тий. Аа тэгвэл сул тал энэнд байна уу? Төвшөөгөөс асуумаар байна л та. Хэрвээ хуульчлаад окей одоо эмсгийн хүрээлэн гэдэг ямиг нээчээ. Тэгвэл сул тал нь юу байж болох вэ хөө? Давуу тал бол зөндөө байгаа байх тий түрүүний хэлсэнчлэн. А очроогоос бас хэрвээ ингээд эмсийн үрэлэн байгуулч сул тал байвал юу байж болох вэ? Чамд ямар нэгэн ID байна уу? Одоо тэгээд миний ерөөсө давуу тал гэж байгаагийн гол утга учир нь нөгөө юу л хэлээд байгаа юм л та би нөгөө тэнд чи эмхтэй хүмүүс их ер нь бие үнэлэгч гэхэрэл эрэгтэй хүн гэж хүннийх бодод үүдтэй эмхтэй хүн л үүдтэй гэж хэлчихсэн. Ахаа Тийм тэгэхээр нөгөө нэг тэр хүний эрүүл мэнд аюулгүй байдал талаас нь надад бол зүгээр гэж санагдаад байдгийн. А ямар нэгэн бүртгэлтэй бүгдээрээ бүртгэлтэй байж идэг шинжилгээнд хамрагддаг. Сул тал юм бол тэгээд яг нөгөө иймэрхүү юмыг ер нь тэгэл нэг ийм сүүдэрт байдаг юмнуудыг дагаал бүгд л хуйлрын л да нөгөө бүх муу мухай юм чинь тэгэл дагаал явчих واخ л та. нэг зөвшөөрөгч юм бол манайхан ч одоо ажил их дургу аягүй бол бүгдээрээ шинжилгээ өгөө тийш орж гэлтчүүл яана. <laughs> Энд нөгөө нэг биеийн хүчний хөдөлмөр эн чинь ч гэсэн хөдөлмөр энэ төр гэж хэлээд аягүй бол Гэхдээ нэрээ бас л магадгүй шүү дээ одоо тэгээд уурлуул уурлаараа одоо өмнө төр юм чи яа гэх юм. Аа би зүгээр тэгжил бодож байна. Одоо тэгээд эн чинь нөгөө э, ер нь тэгэл мэдээгээр байн гардаг шүү дээ. Нөгөө байг залуужаал, жил ирэх тусам залуужаал, насан залуужаад ингээл Тэгэхээр анда тэгэл жил ирэх тусам л ингэж хялбар аргаарч гэдэг юм уу хялбарч биш байх л да зайлгүй тэр ер нь бодход л ямар л олигтой амт хүн л тэгжил яваа ч тийм биз дээ ер нь бол Мэдхгүй өгш одоо наач нуу мухай юм бол өндөөл байгаа бах туу. Аа. Өнөөр одоо яг ийм мчин байгаа л одоо арихтал ч гэдэг юм уу зорчид буудлаар одоо тэгэл бөө хилэн болоод одоо нүдэн болоод нөгөө газар нь очоод тэгээ аюу бол нэг тийм газар нээждэг нэг хамгаалагчтай байх хэрэгтэй. Тэгэхээр нөө сохтуу залуучууд очоод манайхан чи ер нь хүн хараг сохтуу байвал тэгэл хамгийн том битэдэл очиж тоглолтдог үстэй. <laughs> Тэр нөгөө хамгаалагчтай нь очиж зодтолдох гээд ингээд бас лай болдго юм болов уу яа гэм бол тоо нааш тэр. Ааха. Гинэс амарчингаас л асуу. Ааха. Яг яа гэм бүгш ярих гэсэн чи ёстой юм. Ааха. За. Миний өгш энэ яг яад хийгээд нэ. Чиний нэг үг яриач гэж яад нэг яриулмаар. Аваржтай ярилцсанаа ярилцсан энэ сэдвээ. За очроод ямар айд вэ? Харинстай яг тэгмэр юм байна. Яг зөвөр эмси үрэлэн албан ёсоор манай Монголд орж ирээд хувьчлагдаад гэх юм бол яг хуу эмс дагаад эмсийн хүрээлэн хүрээлэнцэрнүүд бас их нэгдэх бахал да. Тэгээд тэр чи явандаа хөвчээд хүргэлтийн хүргэлтийн үйлчлэг юм үйлчлэгтэй болоод <laughs> Тэгээд одоо тэр бүргэлтийн үйлчилгээнд ирсэн одоо сертификата бариад ирэх юм цааш. Яах би ясаа гэж буцаад тэгээд долоондрол юм болох юм шиг надад. Хүргэлттэй юу? Йоо, чи давтар мөр нөө үйлчилгээнүүдийн задлал яриад байгаа биш үү те? Задлаа биш шууд одоо өөр баг тэр энэ бизнес рүү орчих юм уу баг болоо яваад шүү. Баг ингээ ингээ орчих юм байна. Яг чинь Black Friday болвол та болох юм байна. Аасан тэг хямдрал мямдрал явуулаад хоёрыг авал нэг өнгөө мөнгөө бонус гаргаад бадсад бас бадсахаар бизнес байна. Тэг яг хуу угаасаа тэгээд бие үнэлтэд чинь холбоотой ганц саншгүй зүйл бол ерөөсөө харт амгичтэй тийм ээ. Яг одоо бүр амар нэвч шууд мэдхгүй ч гэсэн кинонд дөр үзэхээр дандаа л харт тамхи бие юм л хоёр байнга зэрэг явж идэг шүү дээ тий. Тэгээ тий байдаг бол кино хийвддэг байлгүй тэр хөгжсөн улсад тий. Тэгэхээр ер нь бол тэгэл харт тамхи ахаал дэлгэрэн тэгэл нэг гэр бүл салалт чинь ихсэн. Ер нь л надад бол нэг э, юутай бол гэхгүй л байна. Тэглэж нэг 3 сая хүн ам э, ахаал хэлэхэд улсынхаа төсвийг бүрдтэл нь тэгж бие өнж мөнгө олж гэж юу авах вэ тийм ээ. Аа. Тэгэхээр ер нь бол тэгэл үр даг муу үр дагавар гэвэл яг хуу гэр бүл салалт. Тэгэл араас нь хар тамих тэгэл өвчин өвчин тэрийг дагаа зөндөө юм явна дөө. Тэгэд ямар л ойлгүй биш. Манайхан чинь тэгэд одоо хүртэл очирлох сураагүй ард байж захиал маруулж ивэл бүр завхарсан юм болол. Өдөртөөс бие өнцгэж бие өнцгэж чадахгүй, өдөртөөс бие өнсдгийг худалдаж авч чадахгүй тэгээд үүр заваарсан юм бол Эхлээд орчлоо сурчиг. Зам дээрээ машина зүг барай яваа сурчиг. Нийгэмшээ сурчиг. Тэгсний дараа тэр тав том ах нарын тоглоомор тоглох бол одоо ч тийм яг хөө. Тэр ч үнэн бах шүү те нэрээ. Тий. За наадах чи яг тэр очрогийн сүлийн хилдэг санаа дээр чи яг адилхан бас яг энэ хүн битсэн байгаа байхгүй. За Odco гэдэг эмэгтэй байна. Эмэгтэй юм шиг байна зургийн тий эмси хүрээлэн биеийн үнэлтийг хуулиар зөвшөөрөхийг их олон залуучууд урайлах юм аа гинэ. Энэ асуудал бол хүн амын тоо, тухайн улсын ухамсарын онцлогтой шууд холбоотой байх зүйл юм гэж. Монголд одоогор хэрэгжүүлэх боломжгүй зүйлээ залуучуудаа ухаан муутай тийм замаар орсон орсон ч бурууга ойлгоо зөв замаар явъя гэх огтуд хүүхнүүд эргээд харах ямар ч нүүргүй болно гэж Энэ нь өөрөө юу хэлээд дээ нөхөр одоо жишээ за залуудаа би биеэ үнэлэх ажил хийж ирсэн. За одоо болио гэд хүнтэй суйгуул тэр хүнтэй суух хүн олдох уу гэдэг юм хэлээд байгаа. За тэгээд дээрэс нь одоо жишээ нь тэнд ажиллаж исэн за одоо залуудаа яах вэ? Мөнгө олохгүй биеэ үнэл тэнд ингээд одоо э, эмнэлэг мэмлэгээр нь яваад тэнд биеэ үнэл ажил хийж исэн үнтэй одоо жишээ миний хүүх хүү ч юм уу суунаа гэд ч юм уу магадгүй аав тэр үнийг авч ирсэн байж болно шүү дээ чи хэрвээ. Тэгээд таарад суулгах юм бол хүүхдээ бол тэр үнтэй суулгахгүй. Тэгэхээр энэ талаасаа бол манай монголчуудын сэтгэл зүй тийм нь бэлэн биш байгааг шууд хэлээд байгаа байхгүй юу? Тэгээ ямар эмгтэй насан туршдаа би Тий ямар эмгтэй насан туршдаа биеэ үнэлэгч нэр зүүгээд явахыг хүсгэв дээ. Монгол бол зүүн өмнөд Азийн орнууд шиг тийм шорон төмөн хүн Тэгээд дээр нь сэтгэлгээ хідүү үеэрээ тогтчихсон биеэ үнэлэлт дахин шүтчихсэн орн биш шүү дээ гэнэ. Тэгэхээр энэ дээр ерөөсөө зүгээр энэ хүний зүгээр битсэн юмн дээр харж хахад нэгдүгürt манай төхөн ам нь баг учраас одоо жишээ нь бид нар ингээл нэг бааранд орох гээд явхад яадаг хүлээд тийм үстэй. Зөндөө олон таньдаг хүнтэйгээ таардаг үстэй. Тэ? За тэрнтэй яг ялгаагүй. Дээрээс нь бид нар нэг жоохон удаан ярихаар л хамаатан болчих гээд байдэн шүү дээ. Тэгэхээр одоо манай нэг хамаатны хүн ч юм уу тэнд биеэ үнэлэх ажил хийж байгаагээ бодохоор одоо цагаан сараар л уулзахад тэр хүнтэй л золохгүй хаа да тий. Тэгэхээр энэ талаасаа бол манай монголчуудын сэтгэлгээ нь өөрө бэлэн биш байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр энийг дэмжиж байгаа залуучууд энийг юу яаж байгаа залуучууд энэ талаас нь хараад үзээсэй. Магадгүй танай хамаатны хэн нэгэн ч юм уу тэнд бие анил одоо хуулиар зөвшөөрсөн би тэнд ажиллаж байгаа штэ. Тэнд ажилд орсон гэвэл та цагаан сараар тэр үнтэй уулзах уу? Тэ? Та тэрнтэй золох уу? Эсвэл тэр тэднийхээр орж гарах уу? Тэр энэ талаас хэрвээ тэгж чаднаа энэ бол зүгээр хэвээ энэ бол ажиллаа хийж байгаа юм чинь гэдэг бодож үнэхээр чадж байгаа бол энэний сэтгэл зүйн талаасаа бол та бэлтгэгдсэн байна гэж ойлгож болно. Тэгэхээр энэ өөрөө бас болоогүй байгаагийн манад энэ арай бас төрөний очрог хилдэг зүв баггүй. Бид нар эхлээд сэтгэл зүйгээ эхлээд тэрийг соёлтаа авах, тэр мэрийгээ бүгдийг сурчаад хүн ам нь ядарч нэг 10 сая болчоод тэгээд энэ ах том ах нарын том бизнес рүү оруул арай дээрэл гэж би л хувьдаа бодоод байна. За энэ комментэн дээр та хоёрт ямар сэтгэгдэл вэ? Тийм надад бол хэл таалагдлаа. Аа. Тэгвэл миний яг хийж чадахгүй байгаа зүйлээ сайхан хэлээ гэсэн. Аа. Супана супан супан. Тэгээд гэхдээ энэ Таиланд энэ гэхдээ эндээс би нэг ийм юм бодоод идэг байхгүй. Одоо нэг цаг үе ингээд нэг э, даяарчлал, маяарчлал дэлхий тэгшхэн боллоо барьлаа гээл ингээд тэрнгүүт одоо нэг орчин үеийн залуучууд нөгөө нэг өөрснийхөө уламжлал э, ахуй соёл ч гэдэг юм уу э, бай нийгэм байгаа нөө сэтгэхүүн төр төвшнийг үл харгалзаад ямар нэгэн байдлаар гадаадд хүлээн зөвшөөрөгдсөн юу ч байсан хамаагүй нааш нь авчирч наагаад Тэгэнгүүтээ бид нэр дэлхийтэй хөл нийлүүлж ингэж үүсэн дэлхийн ийм бизнест орол бид нар бас орно гэсэн нэг тийм хандлага ер нь дийлэнх маасад л залуучуудад л яваад ийм гэж би хардаг байхгүй. Бид нар нөгөө нэг өөрсний гэсэн онцлог энэ үндэстэн ямар хэл соёлтой ямар ёс заншилтай ч гэдэг юм уу те тэрийг л эхэлж мэдээгүй байж ижил нөгөө нэг гадаадын юм болвол гоё гадаадд ингэж мөнгө олж ивэл те бид нар ч гэсэн дутхгүй ингэж мөнгө олно гэсэн ийм сэтгэл зүйл их давмгаалаад ах шиг байна л да. Гэхдээ яг зөвөр бодит байдал дээр яг одоо ингээл ийм юу гэдгийг одоо ийм олны танилч гэдэг юм уу ийм залуучууд ярьж л байна үү? Яг наад бол чи ярьснаар ч нэг ший ахнар шийдэд авахгүй л да. Ахнар наадаа ч бүгдийг мэдж байгаа шүү дээ. Аа. Яста харуул харчаал за дүүнэр бол яах вэ гэж ингээл байж л байгааз Тэрс яг надаа тэгээд чөлөөтэй шүү дээ. Одоо нөгөө нэг хамгийн гол нь тэр чинь биш дээ. Нөгөө нэг чөлөөтэй хин юу хүснэ ярих хэрэгтэй. Аа. Тэгээд нөгөө хардах хэрэгтэй гэдэг хоёр юмар л наад бол чин дүүлжил тэгэл янз бүрийн юм аяагаал ингээл нөгөө нэг тэнд байгаа зүгээр сошиал байгаа залуучууд нэг хоёр хуваагдаж хэрэлдэх ч юм уу. Тэгээд тэрийг их өндөр ахуулж нийгмийг хоёр хуваагаад энтер гэсэн юм ярьцгаагаад идэг нь зүгээр заримдаа надад бол жоох инээдтэй санагдаад идэв. Сошиал байгаа зүгээр л идэвхтэй хэрглэж байгаа хэдэн залуучууд л хоорондоо хэрэлцэх хэрүүлийг нөгөө нэг улсынхаа нийгмийн ингээд нэг хоёр хуваалсан амар том асуудал би тавьчлаач гэдэг юм уу те. Энд бол би зүгээр ийм байдлаар шүүмжлэлтэй бас хандмаар санагдаад идэв зүгээр. Яг саяны тэр сэтгэлийн хувьд бол би санал нэг байна нэрээ бас манай хүн багын чинь бас нэг тийм хөөж магадгүй зүгээр ер нь биеийн үнэлтийг пүүлчилсэн дээр гэдэг тал дээр бол би санал нэг байт юм. Аа. А гэхдээ нөө нэг яг энэ чи өнөөдрөө маргааш уу гэдгийг би мэдэхгүй байна л да. Тийм бол нөө хамгаалалт талаас тийм үү бас зүг байх л гэж боддгийг. Аа. Яг үл энд ирэл би өөрөө ингээд нөө харлаа штэ энд чи ингээд гудамжинд нь хаас ингээд байж идэм байх гэх тэгэл би бас бодч л байсан юм Ингээл ийм болохоор чи бүх юм хууль ёсны дагуу болохоор чи бас л хамгаалттай л байх л ахал та. Тэр талаас нь л тэгсэн зүгээр яг цаг хугацааны хувьд бол мэдэхгүй л байна. Тэгээд тэр эдийн засгийн үр нөлөөг ч гэсэн бас сайн мэдэхгүй л байна. Тиймэрхүү л байна даа гэж. Аа. Тэгэд энэ постныхын доор бас хүмүүс яг хуу давуу талуудын айгүй их битсэн байлээ. Тийм одоо одоо байхгүй болно ийм ингэн тэгнэ гэсэн нэг тиймэрхүү гэрүүл салалтч гэсэн багсна гэтэргээд а тэр гэрүүл салалт багсна гэдэг дээр харин би үр нэг тэгс салалт багасаад байхгүй харин эзгэн таарах юм бол илүү ч одоо гэрүүл салгах магадлал маш өндөр болох юм болов гэж би л хувьтай харсан шүү дээ. Тийм эмсийн үрээлэн байгуулагдлаа гэхэд за манайхаа одоо яадаг үлээ. Тэ хэрэлддэг, за салыгээ салчдаг. За тэгтэл нөхөр нь тэнд очиод нэг юм хүн автсан байдаг тэрийг нөгөөтг нь мэдчихдэг буцаагаад нийлээ гэхээр сэтгэлд нь үнэхээр нэг юм байж идэг те Тэгээд одоо босхоо байна гэж нэр хэцүү юм байна. Тий, тэгэхээр тийм нэг хэр чи тэр нь одоо дотроо камертай л байгаа шүү дээ айгүй. Тий. Өөрөөр камер дээр нь сууж байгаа гар нь наадах гэж айгүй бол фэйсбүүкэд тавиад та сайн. Оо тий. Тэр хаш мөр салаагүй байсан хүмүүсийг салаа. <laughs> Салаагүй Зүгээр сонирхоод нөгөө шагаасан хүм үнд салах магадлал маш өндөр болчих гээд байгаа байхгүй юу? Нэрээ тийм биш бас. Манайхын цолоор үл штэ фэйсбүүк гэрч бас. Тэгэхээр чин а яг хуу яг энэ өөрөө энэ нөө хиний хэлснээр очрог хэлснээр бизнесийн энэ бизнес өөрөө байгаагийн үед манай Монголд байгаа. А харин энийг яаж зөв зам руу, найтайхан зам руу яаж оруулж өшөө илүү гоё болгож болох вэ? өшөө илүү нарийн болгочлох гоё гэдэг нь ямар утгаар хэлээд байна уу гэхээр илүү аюулгүй тийм үнэхээр тэнд хэрэгцээ байгаа бол тэнд нь өшөө илүү одоо ингэж хүрээлэн мөрөөлөн гихгүүгээр яаж за шууд хорих нь одоо хаашаа хорин гэхээр бас айгүй хэцүү байгаад байгаа байхгүй Тэгэхээр энийг яаж өөр илүү бас чанаржуулж болох вэ гэдэг талаас нь хуульчлуул илүү бас зөв шийдэл юм болов гэж би л хувьдаа харсан. Тэ одоо энэ нөгөө бие үнэлж байгаа энэ улсууд чинь нөгөө бас сайн талууд бол байхын хувьд бол байдаг юм. Одоо жишээ нь тэр нөгөө аа одоо би зүгээр уншижсэн тэр нөгөө сэдвүүдээсээ тэр үзчихсэн кинонуудаасаа хэлэхэд энэ бие үнэлтийн чинь хамгийн их одоо үнэ хэрэглэгч нар хэн байдгүй гэхээр нөгөө одоо дахир дутууч юм уу? Тим улсууд айгүй их авдгийн байлээ гэдгийг судалгаанаас бас харсан. А дээрэс нь хөгжлийн бэрхшэд одоо ямар нэгэн гажигтаа ч юм уу тийм согогтой улсууд айгүй их авч хэрэгэлдэг тэдний хэрэгцээг хангадаг тэ а тэр улсууд чинь одоо тэр хэрэгцээгээ хангахгүй явснараа айгүй хүчин юу өдр хийдэг за тэгээ сэтгцийн өөрчлөлтөө улсууд эдрийгээд иймэрхүү улсуудад эдр үйлчилдэг тийм одоо тийм юу байдгийн бэлээ одоо ийм одоо эмсийн хүрээлэн гэх юм уу зөвшөөрсөн газар болвол бид нар бол эмсийн хүрээлэн болохоор зүгээр энэ талаас нь л нөө төрүүний ихний ярьсан талаас нь л хараад байгаа болчих нөгөө талаас нь бас ингээ харах юм бол судалгаа эдрийг харах юм бол энэ тал руугаа айгүй их юмнууд бас сайн талууд ихтэй байлээ гэдэг юм их хэлэх гээд байна ярих ёстой сэдвүүдийн нэг яа харахгүй мөн а тэгээ энэ дээр өшөө одоо мэрэгэн сонсогч нар та бүхэн бас өөрсдийн бодол гаргалгаагаа бас хэлээрээ а тэгээд хэрвээ дэмжиж байгаа бол яагаад А хэрвээ үгүй бол яагаад? А тэгээд хэрвээ дэмжээд ингэж байгаа бол сайн тал муу талыг бичээд а тэгэж явах юм бол энэ бас бид нар яг энэ тал дээр бас нэг ойлголттой болчвол илүү дээр нь болов уу гэж би хувьдаа бодож энэ сэдвийг сөхсөн. За тэгээд э, цаг маань арай бас болоогүй байгаа учраас бас нэг сэдв хөндүүл ямар уу? <laughs> Сөхөл ямар уу? За. Чир сөхөл юм өнөөдөр. <laughs> Чи эсвэл юу? Тэгэхгүй яг үнийг хэлэхэд төвшөө энэ гэрте байгаад байхаар чи сэдв юусэн олддгүй юм байна. Тийм байна. Ямар энэ обоо ямар өнгөн дуртай өгсөн чаашаа ямар хоол хийчих дуртай гэж чаашаа. Тэгээд бодогдох чинь байхгүй болсон. Нэг обоо харж хөвтөлдөг босч хөөс хоол идэг. Сайн амхандаа би хэлсэн шүү дээ. Унтаж унж байгаа босч илээ. Дөрвөн цагийнхаа боовыг идээ сууж ийн гэв. Түр <laughs> ямарч хийх юм алга нэр. Яс чи нэмж гин үү? оо гоё нэмдэг болсон шүү дээ. Одоо би чинь 70 руу ороод ирсэн шүү дээ. Оо тийм үү? Тий, бас өөр юм яриалаад байна шүү дээ. Оо зэ. Тийм буруу зүйл. Ааха. За би нэг иймийг бас аа нөгөө нэг сүүлд нэг уншиж исэн тэр нөгөө би тойлт нөгөө дээр нэг санал болгож исэн ном биш үү? Аа өөрийгөө нэг ирчүүд бид нар нэг өөрийгөө худлаа ямаар хуурж явдаг талаар бичдэг бичсэн нэг тийм айтайхан ном бид хоёрт нэг яага нэг дээр нэг санал болгож ирсэн да. Хоёр санаж байна уу? Санахгүй ш. За. Тэр номон дээр нэг ийм сэдв байсан. Тэгээд тэрийг би бас нэг тооёртой бас нэг хуваалцаж ярилцъя гэж бодоодсан байхгүй. Тэр нь болохоор таны хийж байгаа ажил албан тушаад таныг илтгэх үү гэж. Аа ямар гоё асуулт бай те. Таны хийж байгаа таны хийж байгаа ажил албан тушаал таныг илтгэх үү гэж. За баг л team гэж хэлэхэд баг болох хаад. За. Аа яг яг яг хүссэн ажил төрлөө хийж байгаа хүн болвол team гэж хэлэх байхаа. Тэрнээс чинь яг хөө бүр багаас нэг ээж авах үгэнд ороод ийм мэрэгчлээсөө одоо энд очиж ажил хий гэж байгаа нэг ажилдаа дургүй хүмүүс байдаг шүү дээ. За захирлаагаа муулаад хамт олонтойгоо тэгээд ажил хийсэн жишээ юу гэдэг нь сартаа хэдэн дөрөв авсан жишээ авч нэг тиймэрхүү нэг ажил хийдэг нөхцөл байдаг шүү. А тедэрт бол хамаарахгүй асуудал гэж бодож байна. Яг тэрнээс биш яг өөрийнхөө дуртай ажлыг хийгээд дуртай мессендээ мессендээ байгаа хүнд бол яг тийм л байна. Тийм. Угаас л энэ чинь миний хүсэж байгаа зүйл шүү дээ тийм биз дээ. За бүр тодорхой асуу. Таны хийж байгаа ажил альбом тушаал таны хинбэ гэдгийг тодорхойлох уу гэж асууя бүр. Таны хинбэ гэдгийг тодорхойлох уу? Наач яасан чи юу гэдэг үү? Түл чи юм уу юу гэх юм аа гэж. Тэгвэл чи юу гэх вэ? Эндээ хүн чи юм ба чи юу гэх үү гэдэг. <laughs> чамайг хэн бэ гэдгийг тодорхойлох уу? Ааха. Одоо очрог, очрогийн хийж байгаа ажил, очрогийн тэрэн дээр байгаа албан тушаал. Очрог хэн бэ? Тэр очроо гэдэг хүн ямар хүн бэ гэдгийг тодорхойлох уу, тодорхойлж чадах уу? А бас чадахгүй баг. Яг зөв хувь хүнийхэн талаар уу? Аа эн чинь чаан хинбэ гэдгийг тодорхойлж чадхгүй л гэж асуугаад байгаа байхгүй. За одоо би ингээд нэг захирал байлаа гэж бодъё л та. За тэгээд юу хийдэг захирал юм бол За нэг хэвлэлийн компани захирал. За окей. За нэг хэвлэлийн компани захирал. Би тэр ажилдаа дуртай. Аа. За сэтгүүлчээр төгссөн байж боллоо. За. Сэтгүүлчээр явгүй ч гэсэн ерөнхийдөө ингээд нэг ном сонин хэвлээд ингээд хэвлж идэг компани захирал байж болдог. Тэгээ яг энэ намайг хинбэ гэдгийг тодорхойлох үг гэвэл Уу сайн муу нь бол тодорхойлохгүй шүү дээ. Аа. Дуртай зүйлийг тодорхойлно гэхээс ш оо энэ ста сайн хүн шүү, муу хүн шүү гэж хэвчээж тодорхойлохгүй шүү дээ. Энэ хартай хүн, харгүй хүн, энэ ийм хоолн дуртай, ийм хоолн дургүй гэж бол хэвчээж тодорхойлохгүй юм байна л да. Аа. Гэхдээ яг хөө зүгээр нэг миний нэг ийм юу гэдгийг очроо гэд бодохоор өө нөгөө хэвлэлийн очроо юу гэдэг нэг ийм тодтол байна уу гэхээс биш сайн мөн энэ бол хүн бол мэдхгүй л байна яг сайн муу тодорхойлох нь ч одоо тэгтээ бас байж болох л юм тий. Тэгтээ би л одоо би жишээл төвшөөг ингээд л одоо төвшөө төр чам дээр л юу жишээ авъя л дээ. За ингээд төвшөө. За ингээд positive Mongolia-г ингээд найруулла тийм ээ ингээд бүх юм ингээд төс тас хийгээ явдаг. Гэтэ би чамайг мэдэхгүй шүү дээ. Зүгээр л ингээд зурагтаар харж ийн, YouTube-ээр харж ийн, Facebook-ээр ингээ харж ийн тий. Яг энэ энэ чамайг тодорхойлж гинүү гэхээр Заас магадгүй тодорхойлж ич бас магадгүй хэцүү асуулт байна. Бодё. Амар тодорхой юу? Үгүй үгүй. За тэгвэл ингээ. За. Окей тэгвэл ихнийх дээр их зөв хариулаад байсан юм аа чи. Хоёр дахь нь бүр хөндрүүлээ гой олголоо гэж. <laughs> За, австрийн төвшөө дээр Юу гэж бод. Би бүр сая очроо хариулж яахгүй л бодоод байлаа да. Юу гэж хэлэх вэ одоо юу гэж хэлж алнаа гэдэг мэдэхгүй гэж одоо наа чинь бас ер нь гэхдээ бараг л тодорхойлохгүй л болов гэж л бодогдоод явчлаа. Ааха. Гэхдээ өмнө нь чи юу гэж боддог байсан? Сая сонсоод бол тэгээ бодо бодол өөрчлөгдчихлээ шүү дээ. Гэхдээ өмнө нь мань ийм юм боддггүй байсан юм аа. Бодож үзээчгүй юм байна гэж сая харин би яг гарч байгаа очроо тэгэл хариулах яахт нь бодоод байсан. Би тэг өөрийнхөө чин дээр гэхээс илүү манай би өвөөгийнхөө чин дээр нэг бодохгүй юу сая. За. Манай өвөө чи өөрөө эрдэм номын хүн байхгүй юу? Аа. Доктор, профессор хүн тэгэл албанаасаа цэргийн хүн байж байгаа тэтгэврт гарсны дараа манай чигээд явж исэн байхгүй юу? Аа нэг цэцэрлэгийн чөлөө сургуулийн чөлөө нэг удаа хийгээг байх л та. Тэгэл би бодсон чинь тэнд манай хийж явахын харсан тэнд л ингээл манай өвөг анх харсан хүмүүс эн чинь манаач өвөл гэж бодно үстэй. Тэ энэ нэг зайлвал ядарсан хүндээч гэдэг юм уу те одоо нэг мана хийгээл яг одоо нэг хоолтойгоо залгуулж яваа хүн байна даа гэд тэгсэн чи яг нидр дээр мана өвч өөрөө эрдэмтэн хүн байсан байхгүй юу яг нөгөө өөрийнх нь юм нь зан чанар ч гэдэг юм уу тэр нь бол нөгөө бичгийн хүн яг л цэвэр бичгийн хүн ерөөсөө тэгэхээр бас арай л өгшөн боломгүй юм шүү тодорхой Тэгвэл гадна талаас харж байгаа хүнд тодорхойлцоод байгаа үстэй энэ бол манаач энэ хүн чинь манаач хүн юм чи ажил нь тэр хүний хийж байгаа ажил нь тодорхойлцоод байгаа үст манаач зүгээр тодорхойлох гэхээс илүү наач нь тодорхойлох манаачлыг нь хэлчихэд байгаа юм шүү шүү Тий. Энэ манаач юу л энэ манах ёстой хүн гэдгийг хин ч ил мэднэ шүү дээ. Манаач ч манаач л гэдэг. Энэ дотор хүн сайн уу муу юу гэдгийг л хинч тодорхойлж чадахгүй шүү дээ. Тэр бол хэцүүлт өгш. Наача юу харсан хүн байдгаа цуг амьдарч байгаа хүний ч өчнөн жилийн дараа мдэггүй л гэдэг үстэй. Тэрийг тодорхойлоход хэцүүлтэй те дотоод хүнийг те хэцүү хэцүү үдэрч э, юун дээр ингээд тэр бол бас миний нэг бодоод идэг юм баггүй тэр их санаа. Ингээд нэг кино мэнэн дээр нөгөө нэг хүнээс ингээд өс сонзонгаа авахгүй дайсантайгаа нэг 20 30 жил амьдэрж амьдэрж байгаа тэгээд дараа нь яг тохироо бүртгэхээр алж малаад таждаг тий. Тэр мөртлөөс 20 30 жил ингээд яг ингээд зүгээр нэг юм гэр бүл шиг юм уу найз шиг юм уу ингээд дотор нь амар хүзий ядалтай мөртлөөсөө тэгж яваад исэн тийм тэр шиг тэр хүний 20 30 жил тань чадахгүй гэсэн үг үстэй. Аа. Нөгөө хүнийхээ амар итгэлийг олж аваад ингээд яваад идэг. Тийм юм юм кино үзэх юм гэдэг хүн ямар амар юм бэ гэж олгдод шүү дээ надад нэг хүнээс юусо гарахгүй юм гэж байхгүй тийм нэг сонин тийм их сэтгэлийн хат байна да одоо тийм их ус сонзонг ингээд нөгөө нэг дотроо 20 30 жилээр цуглуулж алхам алхамаар ойртож байгаа бодоо олгож идэг тийм тэгэхээр өгшөө наа чи юусо танихд хэцүү юм шүү тэгээд тодорхойлно гэдэг чи одоо яг ямар утгаараа ч гэдэг нь бас хэцүү л болоо явчихлаа зүгээр би зөв өөрийнхөө жишээн дээр би бодсон чинь нэг тодорхойлохгүй юм байна зүгээр дуртай ажил нөгөөх нь дуртай ажил мэрэгчлэрээ юу гэлээ шүү. Дуртай ажил мэрэгчлээ хийж байгаа. Хин тэр бол нөгөө хиний очроогийн гаргасан санаа шүү. Дуртай ажил мэрэгчлээ хийж байгаа бол Аа энэ үн чинь нэг ийм юм дуртай юм биш үү? Дуртай болохоор л хийж байгаа юм биш үү? Одоо жишээ нь би дуртай учраас энэ видео салбарт ажиллаад байгаа нэг гоё адтай гэж боддөө шүү дээ. Би ийм нөгөө дуртай салбартаа ажиллаж байгаа хүмүүс энэ ч бас хүн болгонд бас нэг ийм боломж гарахгүй юм шиг байна. Аа. Тэгээ яг өнөөдрийн байдлаар мань бол одоо ингээл э, миний хийж байгаа ажил мажил бол би нөгөө амьдралын тулд хийж явж штэ. Тийш. Одоо нөгөө нэг э, юу за 5 цаас нь хайчих вдэ гэдэг байдлаар тий. Тэгээд нөгөө газар жоохон удаж мудаад ингэчингууд нөгөө надад бас давуу талууд үүсчихэж байгаа юм л да. Биш нөгөө боонус манус Тэгээ ажиллаа мэддэг болсон цалин мөнгө ч юм уу тэгэл нөгөө нэг э, хоорондох дарга маргын харилцаа ч гэдэг юм уу нөгөө миний ингээд хийх юм бүх юм тодорхой болсон одоо. Тэгээ тэнд нэх одоо нөө би ингээд нэг хүмүүнээр заалгаад ах юм надад байхгүй те ажиллаа мэддэг яг би хийх ёстойгоо хийдэг тэгэл надтай өөр хүмүүс нэх олон талаа юм яриад ингээд нэг асуудал авч хилцээд ахгүй. Тэгэхээр нөгөө нэг хийж байгаа ажил маань ингээд хичнээн анх нөө дургу байсан ч гэсэн одоо бол ер нь биеинд амар болчихж байгаа юм л да. Аа. Би тасчлаа тийм ээ. Тий, нөгөө өөрөө яг сурцсан болохоор ажиллаа бодохоор нэг амархан живжигээрөө санагдаад идэх хөхгүй надаа. Аа. Оо боож бүтчихин. За тэгээд нэг юу мөнгө цаасан ч гэсэн хайчих уу гэдэг. Тэр байдлаас бол бас л тэгээд жоохон тийм заримдаа бодхож бас нэг жоохон юу санагддаг шүү дээ. Ингээд гоё одоо энэ төвшөөшиг ч юм уу ингээд дуртай ажиллаа хийгээл тэргээр амьдралаа болгоод явж байгаа хүмүүсийг тэгж харахаар надад бол аюу гоё санагдтiin. Тэгээд би бас нэг өдөр ингээд дуртай юм а хийндэ гэдэл баг багаар хөөхөн төлөвлөгөө гаргаад зуух юм да. За эндээс эхлээл нэг ингэнтэй яах нь их нь үгээл ингэж бодож тэгжл нөгөө нэг гоё хүслэж гэдэг юм уу хаяхгүй байх тал дээр л одоо бодоол энд бас өөрийгөө хөөрхөн бас тэр өөрийнхөө нөгөө тэр салбар малбарт бас хөөрхөн юу яагаад байна бас энд баг багаар нэг нөгөө практик дээр бас өөрийгөө сайжруулах ч гэдэг юм уу те ийм юм зүйлсийг хийгээд л яваад байна гэж л одоо өөрийгөө хураал байж идэг шүү дээ цаанар бол бас л ингээд яг дуртай юм хийгээд амьдарч байгаа хүмүүс бол бас гоё наа гоё. Тийм болохоор энэ нөгөө нэг ийм дуртай юм чинь хүнийг тодорхойлох бах. Яг дуртай ажлаа хийж байгаа хүнийг бол тодорхойлчих бах тийм. Энэ яг ямар хүн байж одоо энэ нэг яг юун зорж тэмүүлж байгаа хүн байж гэдэг юм уу? Яг сонирхолтын тодорхойлолт гэдэг юм уу? Хувийнхын тал дээр бол хэцүү байх хэрэгтэй. Түүний нөгөө кино мөн ашиглах тийм ярьсан кино шиг. Тэгэхээр одоо нэг ганцхан ажиллаж байгаа ажиллаар нь тэгж яагаад идэх юм гэж байхгүй байх л та. Хэцүү асуулт байна. Аа тэгээ би энийг нэлээд бодсон л да. Тэгээ тэр номон дээр бас аа битсэн байгаа юмыг тоорт бас сонирхуулахад аа яг хиний очроогийн одоо ухснаар те энэ асуултыг ухаж тэр хувь хүнийг тодорхойлох очроог хинбэ гэдгийг надад тодорхойлох юм маань бол аа ажлаас илүүтэйгээр хамтлах нь намайг очроод маш сайн дотоод хүний тодорхойлж өгдөг юм байна гэдгийг тэр номон дээрээс олж авсан. Тэгэж ерөнхийдөө бол ирчүүд бидний дийлэнх нь за эмэгтэйчүүд ч орно миний ажил мэрэгжил намайг тодорхойлно гэж ерөөхдөө бол айгүйх төөрж явдаг гинэ. Тий. А тэрнээс биш таныг тодорхойлох юм чинь очроог төвшөөг тодорхойлох юмнууд бол таны хандж байгаа хандлага бол тодорхойлноо гэж хэлээд байгаа байхгүй. Тэр ажилдаа хандж байгаа хандлага а хүнтэй хаяарч одоо ер нь бүх юмд хандж байгаа хандлага очроог ямар хүн бэ? Энэ сайн үнэн үү, муу үнэн үү? Тэг сайн муугаарс нь а ерөөхдөө бол ертөнцийг үзгүцлээс нь эдгээр ингээ харагддаг гэж байна. А тэгээ би энийг уншиж хагаад би нэг түүхийг бас а одоо надад тохиолдсон нэг түүхийг би бодсон байхгүй. Одоо яг саяных ингээ ярьсан чинь нөгөө төвшөө маань өвөөгөө бодсон гэсэн шиг би яг тэрийг уншиж байхдаа би нөгөө Баатар найр би нөгөө юун дээр Black Box Chatter нэг хуучин ажиллаж исэн байхгүй юу? Тэгээ тэнд ажиллаж байхад нөгөө мегмар найруулагчтай Баатар найруулагч нэг уулзах гад нэг өдөр ирсэн. За. Тий, Тэгээ тэр хоёр чинь нэг ганц жил юм уухгүй юу да одоо тэгэл. Тэгээд би яах вэ? Намаг наашир чи одоо уран бүтээлч болохгүй наашир гэ. Тэгээд би тэр хоёрын нөгөө сүнг төгсөөд тэр хоёрыг яриаг чагнаж байгаа байхгүй юу? Одоо тэр лагууд чи уухаараа тэгээд хамаг сэтгэлийнхаа үгийг би биэндээ илчлээ штэ. Тэгэл рүү яах вэ? Тий, тэгэл янз бүрийнхаа юмыг тэр нууцыг чи одоо гаргаж болох чинь үү болохгүй наа. Тинчээс би нэг юм сонсож авсан байхгүй. Тэр нь юу вэ гэхээр Баатар найруулагч, Мегмар найруулагч яг хуу тэр хоёр нөгөө залуудаа зодолжсэн тухайга ярьснаа. Баатар найруулагч би Мегмар Мегмарт би хайртай гэж хэлж байсан байхгүй. Яагаад тэгэхээр энэ хүн энэ газар дээрээ гэж байгаа байхгүй. Black box чатрыг хаана гэдгийг мэдэн шүү дээ, тий? Тий, телевиз. Тий, телевизийн тэнд. Энд газар дээр энэ хүн дэлгүүр нээж болох байсан. Зах нээж болох байсан. Энэ хүн театр хийсэн байхгүй да гэж хэлсэн байхгүй надад. Тэгэхээр би хайртай энэ хүн хүмүүсийг соён гэгэрүүлэх юм энэ энэ газар дээр барьсан байхгүй юу та гэж. гэж хэлэхэд нь би яг ботсон байхгүй. Аа, ер нь бол тэр хүнийг те ямар хүн бэ? Ямар үзэл бодолтой хүн бэ? Ер нь юуны төлөө зориод идэх хүн бэ гэдгийг хийж байгаа ажил нь одоо яг юу нээж одоо юу удирдах юу яаж авч явж байгаа нь ер нь бас тодорхойлж болдгийм байна да гэж би бас харсан юм. Тэгэд энэчнээс ингээд бодохоор би яг мягмар найруулагч ингээд бодсон чи нээрэл тийм тэр хүн яг тэр газар дээрээ тэр black box гэдэг тэр театрыг барихаас өв тэн дээрээ ашгаа ботсон бол тэр хүн баг тэндээ зах нээчүүл илүү тэр хүнд ашигтай байхгүй. Юу энийг байшин байрал имлэг болгочихвол тийм ээ. Тийм нэг бол за имлэгч болгож нэг бол тэндээ бүр хүнсний дэлгүүрч нэгч болохоор өсөх. Тэгэхэд тэр хүн тийм театр ирсэн болохгүй тий. Тэгээд би яг бодчихсан байхгүй. Нээрэл тийм байна да. Хийж байгаа юм нөгөө ийм алгацаа ах хүн бицтэй. Тий нэг дандаа ийм нөгөө малгай өмсөө яваад идэг тий. Тий. Тэгэхээр энэчнээс ингээ бодохоор тэр хүний юуг сонгож авч юунд яаж хандж байгаа хандлага нь тий а юуг сонгон авч хийж байгаа. Одоо тэр хэвлэх үйлдвэр байгуулад ажиллаж байна гэдэг чинь тэр хүнийг бас ямар хүн бэ гэдэг харуулчихж байгаа байхгүй. Тэр чинь ард түмний соён гэгэрүүлэх те юунд ингээд тус оруулж штэ тийм үстэ. Тэгэхээр чи тэр хүн өөрөө ертөнцийг үзгүүлсэн хэрвээ бүр амар мөнгөний төлөө улаардаг байсан ба шал өөр л юм нээх байсан баг. Тэгээ бас яа хоёр талтай. Одоо жишээлбэл би архины дэлгүүр нээ л та. Ааха. Архины бөөний бөөний төв нээ гэхээр энэ ажил минь намайг тодорхойлж байна уу? Тэгэхээр би л тэр архины бөөний төв нээж байгаа хүнийг энэ хүн болвол нөгөө за ерөнхийдөө бол ер нь бизнес мөнгөөл төлөхөө бодсон хүн байна даа л гэж би л хувьтай бодно. Хамгийн түрүү. Тэрнээс биш энэ хүн яа арт түмний төлөө өстой мундаг юм нээлээдэ гэж би л хэлэхгүй. Би л хэлж чадахгүй. Тийм биз дээ. Энэ хүн бол яг хуу ашиг орлого нэмэгдүүлэхийн тулд эрэлт ихтэй эсвэл бол одоо Монголд хамгийн их одоо борлогдож байгаа ч юм уу тиймэрхүү юмыг нээж ин даа ч гэдэг юм. Тэгжил харна би л. Аа. За ямар уу? Энийг л мэдэж авсан юм. Тийм. Тэгэхээр таны хийж байгаа ажил бас илүүтэйгээр тий таны хандлага таныг илүү их тодорхойлноо л гэж уншсан юм а хуваалцахыг хүссэн юм а гэж. За. Тий. За. Гайхалтай. Гайхалтай. Гайхалтай. Хандлага хандлага гэж хандлага э, их гоё юу гаргаад ирлээ л тийм ээ. Аа ажилдаа яаж хандж байгаа хандлага, ажилчдаа яаж хандж байгаа хандлага, хамт олондоо яаж хандж байгаа хандлага тий. Тэр очрог тодорхойлох байхгүй. Гэр бүлтэй хандж байгаа хандлага тий. Тийм ээ, тийм ээ. Арсан. За. За одоо гурав дахьыг би дахиад нэг юм сөхчих үү. Өнөөдөр чиний өдөр төвшөө. За. Би бас өнгөрсөн 7 хоногт а Дөлгөөнөө нэг подкастт орсон байдгийг. Тэгээд тэр подкастыг би ингээ сонсоод яж ахтай. Яг тэ тэр подкастн дээр миний талаар нэг юм ярьсан байлээ. Тэгээд би тэрийг сонсчоод би нэрээч тийм болоо да гэж ойлгосон байхгүй. Тэгээд энийг бас нэг тоёртойгоо яриад бас энэ ирчүүдийн подкастыг танаа ихнэрүүд сонсдгоо те сонсохгүй шүү дээ. Аа за тэгвэл би <laughs> тэгвэл бас энэ талаар ярьж болох юм байна гэдэг. Аа бэлгөөний ингэж ярьсан байхгүй. Яг үнэндээ төвшөөтэй би ингээм амьдраа төвшөө миний 100% хэрэгцээг болов хангаж чадахгүй. Тэ? Аа би төвшөөтэй ярих юм байна, ярихгүй юм байна. Аа би бас хаяада бас нэг найз нартайгаа гард бас нэг тэ ингээд ярих хүсэл байна. Аа би бас аа Найз нар маань төвшөөгийн надад өгч чаддгүй тэр орон зайг бас надаа ингээд нөхөж өгөгдөг. Би тийм учраас өөрөө бас ингээд ингээд одоо бас найз нартайгаа гарч орж тэднэртэй ярьж эндэж ингэжээж би тэр дутуу орон зайгаа нөхдөг. Хэдийч гэр бүл болоод хамт амьдарч байгаа би өстой эхнэрийнхээ бүх юмыг одоо юу яадаг те сэтгэл зүйн талаасаа ч тэр хангадаг гэж ойлгох юм бол энэ бол хосуудын хувьд бол өрөөсгөл ойлголтоо гэдэг юм ярьсан байхгүй. Тэгээ энэ тал дээр тооёрын бас бодол юу вэ те? Бид нар яг үнэндээ бас эхнэрийнхээ бас бүх юмыг одоо ингээл те хангадаг гэж боддог. А тэгтэл би ч бас одоо ингээл эргээгээл ингээд ботсон чи яг үнэндээ би дөлгөөнөөтэй ярьдгүй юм а тооёртой ярьж аж би бас нэг сайхан те нэг каферчаад гэртээ ордог ч юм уу те ингээд нэг тэр манай эхнэрүүдийн бидний нөхөж чаддгүй бас орон зай гэр бүл хосын харилцаанд бас байдаг юм шүү гэдэг имийг ярьсан байхгүй энэ тал дээр тоор маань бас юу гэж боддөг вэ 100% 100% тийм үстэй төвшөө үнэн үнэн үнэн би нэг жишээ ярьж хөө гэдэг байна 2 жилийн өмнө манай эхнэр энэ латин amerikийн бүжиг мүжиг үзэх юм дуртай байхгүй за мань тийм би бүр сонирхгүй заа. Би бүр яаж байгаа бид Латин Америк юм бүр дургу. <laughs> За. Тэгээ би дургу гэдгээ ч гэсэн өөрт нь хилдэг заа. Аа. Бид ингэж хэлдэг. Хайр наадхан чинь дургу чи дуртай чи тэгээ бүжгэлмээр олвол бүжгэл намааг л зүгээр тайван байлга. Намайг цогёо гэж. <laughs> Тэгээ би зүгээр зүгээр намайг л тайван байлга. Чи яваад найзуудтайгаа бүжиглээ тэр. Би бол хипхоп хүн. Би бол өөр урсгалын хүн хаж байгаа шүү гэдэг намайг ажиллах. Ам амарнаас харагдахгүй байна уу гэдэг. Тэг чи 2 жилийн өмнө санагдаад байна. Хүүхдүүдээ Монгол явуулчаад. Тэгээ яг хоёлоо үлддэг аахгүй. Аа. Хийх юм байдгүй. За тэгээд би ч амралтаа ажилгүйч байж илүү. Аа. Тэгэл яг Янгуул 10 ажиглан өдр гээл ихмэрл их л олон юм төлөвлөсөн байсан юм шиг байна. За тэгэл нөгөө надтай надгүй тэр чин тэгээ төлөвлөгөө нар араасаа явна шүү дээ угаасаа. Би тэр үгүй мүгүй гэж бод хамаагүй заяа. Чи шийдэр хамаагүй. Тийм би ороод ингээл яваал ялаа. Тэгсэн чинь нэг орой нэг хоёр найзтай тэр нэг энэ Доногийн ирэг дээр нэг тэмжиж пап шиг юм бид юм лээ. Латин Америк бүжгийн. Тийш очий гэдэг. За очлоо. Би энэ гурван хүүхэнтэй, хоёр гадаад найз хүүхэнтэй заяа. Тэнд чинь бүгдээрээ юм латин Америк, Америк бүжиглэх дуртай. За тэгээд очоод суулаа нэг л мистэй юм юм дээр тэгэл э, би суугаад би бүжиглж мүжилдэггүй юм чингөө. За харин бүжиглэхгүй зүгээр хань болоод нөгөө юмд нь ямар нэгэн байдлаар явахгүй бол болохоо болчоод би явж байгаа байхгүй юу. Энд <laughs> чинь нөгөө маш олон удаагийн нөгөө оролдлого би дандаа татгалж авсан нөгөө тэгээ хүүхдүүд нөхдүүд байхгүй болохоор урд нь бол би үлдэхтэй за би хүүхдүүд харж чи яв гэдэг. Түл нөгөө нэг ямар чи ярих надтай яг асуудал байхгүй болчих шүү дээ. Аа. Аврагдаа гарсан. Би нэг төвдөө үлдчихэж байгаа зү хүүхдүүдээ хараад үлдчихэж юм гэж чинь. Аа. Тэгээ би ингээ өөрөөсөө олдуулчихдаг байсан. Тэр удаа яг тгийж чадахгүй тэгээ нэг очиж үзээгээ очсон чинь хоо нөгөө ийсэн дээр чинь юм уумч авахгүй заяа. Өөртөө цүг мөнгөндөө устгаа манай ихнэр чинь усаа гаргаж ирээд тавьчихвал усаа угаал ингээд бүжиглээл 3 муу цаг заяа. Тэгээд чинь Тэгээ би чи хийцгүүрээд хийхгүй хийцгүй хүн чи яа ди пи уухгүй юу? За. Нэг пи уусан чи нэг пив нь дөрөв хэд илүү 5 евро ч илүү магаар үнэтэй заяа. Аа. Оо би ч тэг үгүй хэлж байгаа шээ муу хогийн газар эс пим юм чи ямар үнэтэй ингээ ууранда дөрвийг авч угаад <laughs> баргаач дөрвийг авч уусан гэдэг чинь 20 мөр евро болсон чинь тий тэнгууд нь бүр ууруу гэдэг юм шиг дахиад уучих ихээр тэр орлого оруулах гад идэв. Тэгээ байсан чи ашгүй нөгөө нэг юу нь яагаад нөгөө бүжгэн дуусаад тэгээд болчихл байх шиг байна. Тэгээд би тэгээд тэрэн дээрээс л харж исэн бохгүй тэгэл хүн нэх нөгөө нэг дургу юм юм болов тэгэл дургуул байд юм билээ штэ. Тэгээд би тэгээд энд нөгөө нэг ямар ч тийм оролцоо моролцол хийж үзээгүй. Тэгээ би тэгж нэг дагаж явсан нэг тийм жишээ байна надаа. Аа. Тэгээд нэг харж ийсэн. Тэгэхээр яг энэчнээс ингээ харахаар бид нар яг хэдий хань болж байгаа ч гэсэн яг би биенийхээ яг 100% бүх юм нь бол одоо оролж нөхөж чадахгүй. Тэгэхээр энэ дээр бид нар бол эндээс нь амгаж ухсан тийм байгаа байхгүй. Би өөрөө тийм сэтгэлтэй бутсан ч гэсэн манай хүн чи ингээл нүүр мөрөнд гэрэлтсэн зүгээрээс бод улаан багтаал. Йоо ёстой нэг хөдөлгөөнийхөө юм уу гаргачлаа маргачлаа гэж зэ. Тэн зөв нэг одоо би бол паб мабд очихоор ямар нэгэн байдлаар нэг алкогол хэргэлдэг байхгүй юу? Пи мэл ч юм уу юу ч байдгийн те нэг юм авчаал тэгэл ингээл ярьж өөрөө суудаг ч юм уу яадаг чи. Тэгэхэд би хүн юу ч авахгүйгээр зүгээр л цүнхэндээ хийсэн усаа усан дуусгаад ирэхээр миний харин усаад үргэж ярэ гэл ингээд буцаад гараад бүжиглчихсэн зэ. Тэгвэл би нөгөө 0 руу орол Канаднаас нь ус мусын ингэж хийж мэж тэнд тавиал тэгээ тэнгуү чинь тэм нөгөө нэг тийм хэрэгцээ байгаад байгаа байхгүй юм чи ингээд нэг найз нөхөдтэйгээ ингээд нөө дуртай бүжгмүүжгээ хийхээр биеийн чилээж гардаг юм уу стресс нь ч тайлагддаг юм уу минийх болохоор тэр хэрэгцээ мань арай өөр байгаад байгаа байхгүй би нэг тийм бүжиг мүжигнээс ч юм уу эсвэл нөгөө нэг юм алкогол хэрэглэхээс нэг тийм таашаал авдаггүй байхгүй аа яг одоо би нэг юм нэг жоохон гүүж мүүгээд ч юм уу тэгвэл миний стресс тайлагддаг юм шиг санагдаад идэг нэг жоохон юм хөрсөө гаргадаг ч юм уу те тэгэхээр л миний стресс л их тайлагдаад ах шиг надад ер нь ажигласнаа санагдаад идэг тэгэхээр нөө нэг хийнийхээ хангаж чадахгүй тийм бас нэг өөр бусдаас хамааралтай хэрэгцээ гэж бол байдгийг би өөртөө яг 100% зөвшөөрж штэ тэр яг үнэн багш байна тийм байдаг бах тэгээ нөө нэг бас нэг юм байдаг штэ нэг юм хичнээн гэр бүл гэсэн нэг хүнд чинь нэг ярих юм ярихгүй юм гэж байдаг гэл одоо мань бол тэрийг өнөх зөв гэж боддог шүү дээ. Юм ярина ярихгүйгаа тэгэл ярихгүй тэр байтугай би ер нь хинт ч ярихгүй юм ч гэсэн хүнд байдаг л өстэй. Тэгвэл өөрөө дотроо бодоод дийдэг ч юм уу шаналаад явдаг ч юм уу те. Тэгээ ер нь баруун солгоогүй тэгэл нэг хамаг юм яриалаа гэж хийж одоо юу байх вэ? Ер нь одоо тийм бүд утгаалт нь өстэй зүгээр ёстой нөгөө төвшөө нэгтгэдэг штэ илэн далангуу яриач гэх тэрэн шиг одоо тэгэл штэ илэн далангуу байвал одоо яад юм бол тоо юм өө хэрүүл урал байд юм болоо яад юм бол биш та тэгээд өөрийнхөө хэрэгтэй хэрэггүй гэж бодсон юм уу маань их ярьдгүй штэ би яшиг л гэж тийм штэ ярихчгүй мэдхийг ч хүсэхгүй тий тий нэг тийм хоёроо нэг тийм хогийн хогийн нэг тийм юм байдаг штэ нэг тийм юу гэдэг юм битгүй юм тэгэхээр хүн болгоны хогийн гэдэг ойлголт өвөл байдаг байх. Одоо нэг тийм юм өмдөл чимээ хүүхэн шиг тэгэл хоорондоо хэрэлдээл байцааж яваад баг тэр нь ч дээр баг би юм ярьж ахаар тий. За за. Тийм хэрэгцээ гэж бол ер нь байдаг гэдэгтэй 100% санал нэг байна аа гэж. Тэгээд мариус ч гэсэн тэрийг хангаж чадахгүй байх зарим тийм хэрэгцээг нь бид нар ойлгохчгүй юм шиг байлээ. Би бол тэгж бодсон шүү дээ. Ааха. Хэрвээ ойлгохгүй бол тэгэл тэр ойлгож байгаа хүний тэр юунд нь тэгэл зүгээр сайхан дэмждэггүй мөн хэд нэг хорихгүйхэн шиг л байж ах хэрэгтэй шүү гоо. Тэгвэл амьд хүн л юм чи өөрөө өөрийнхөө хэрэгцээг өөрөө хангаж штэ гэж шээ. Сайхан бүжиглэх юм байд юм уу, ярих юм байд юм уу тэ нэг сайхан бас ингээ нөө нэг найз нөхөдтэйгээ суугаал, ууж муугаал тэрнээсээ бас их гоё кайф авдаг хүмүүс байдаг штэ тэ. Нөгөө ууснараа Уугаал ингээ сайхан юм юм яриад инээж мөхрөөч гэдэг юм уу магадгүй айгүй бол зарим нь сайхан хэрүүл өөрөөлсөний дараа ч бас сайхан болчдгүй магадгүй шүү дээ хүмүүний онцлогоос тий. Аа. Цацц тиймэрхүү л амдаа очроо юу гэж бодож юм шүү. Ой чамтаста 100% санал нэг юм тэгээд өөр нэмж хийлгэж үг аа. Аа. <laughs> За за за. Окей. Тэгэхээр энийг яагаад хэлээд ирсэн гэхээр яг ийм хэрэгцээ байдаг шүү. Тэгээд залуучууд эсвэл болоо зарим нэг улсууд хосууд эдгээр хосын харилцаан дээр би бол чиний бүх юмыг нөхдөг ч гэдэм үү тийм юмар эндүү бодож аваад тэр хүнийг янз бүрийн юм хийхтэн ч юм уу эсвэл чиний одоо нөхөж чатаагүй тэр орон зайгаа тэр хүн өөрөө нөхөх гээд хахад хориг саад тавьснараа нөгөө л нэг хэрүүл нөгөө л нэг гэрүүлийг хүчрхийлчих тэндээс эхэлэх үедээ гэдэг ямиг л анхааруулж хэлэх гээд байгаа. Юу нь бол цаад утгаар бол Тийм л байна да найзууд минь тэгээд одоо. За за ер нь бол бас нэг өмчрөхтгөөс бас нэг болоод идэг юм болов уу бодоод байна шүү дээ. Бас нэг тийм хандлага ер нь дийлэхтэй их байдгийн шүү гантай одоо нөө найз охин залууч гэдэг юм уу эсвэл ихтер нөхөр болцсон болохоор яг өөрийнх нь гар утс шиг ч юм уу өөрийнх нь төрөвч шиг ч юм уу те яг л өөрт нь хамааралтайгаар л байж идэг юм шиг тийм хандлага бас байдгийн болов уу гэж бодоод идэв шүү дээ. Очроо миний өгшнийг нин нөгөө яриач. Чиний халаач яагаад чиний өмчрөхдөр үү? Тэ. Тэ. Дээр бүгд тэр нэг ярьжсэн юм зү өмчрөх гэх нөгөө баг багтай тоглоомоо хармалдаг хүүхдүүд чи ерөнхийдөө том болоод тэгж өмчрөхдөг тийм ээ. Тэгж нэг ярьжсэн шүү дээ. Тэр л сайн надад санаанд орлоо л доо. Аа. Тэгтээ бол нэг өмчрөх яг зүгээр өмчөж э, болох хамтлаг их байгаад байна уугүй юу гэдэг байна л та. Тэглэж тэглэхгүй. Тэглэхгүй яах вэ? Тэрнээс өөр ойлголцод бас их гараад идэгэн шүү гэн тий. Тий, өмчөрхөж болно, хайрлаж болно, хамгаалж болно тий. Угсаал эн чинь бас миний юм гэх юм чи бас хаашаа. Яг одоо одоо бидний э, албан ёсны юм гэх юм бол бидний нэр дээр үүдэг юм чи одоо хүүхдүүд лээ шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр <laughs> хүүхдүүдийг бол <laughs> Тэр хүүхдүүдийг бол би бол бас өмчөрхөж бас болно. Яг одоо хүүхэд байхад нь одоо юу гэдгийг за миний хүн ингэж болохгүй, тэгэж болохгүй. За ингэдэг өөрийнхөө үзэл санаа ингээ яагаад те. Тэгвэл нөгөө бид идэг чинь хүнтэй суух юм чинь ээж бас тэгж ярьдаг хэсэгтэй эцэг ихтэй нуулзна. Эцэг хин ямар хүн байна гэл те. Аа Тэгэхээр би чинь нэг бодоод ямар эцэгтэй суугч байгаа хүүхдтэй суугч юм сүртэй. Одоо ингээд бодоод тахад бол угаасаа хүүхд чинь тэгэл эцэгийнхээ толин байж байгаад байгаа шүү дээ. Яг тэрнтэй адилхан би бас ер нь одоо яг уу югмэр чимтэй нэг хүүхдээ хүмүүжүүлэхдээ хүртэл хичнээн ингээд сайхан боддог ч гэсэн те. За дуртай зүйлийг хийх нь ингээд гисэн ч гэсэн яг цаагаараа нэг өмчөрхөх нэг юм бас юм яваад идэх байхгүй юу? Тэгэхээр яг хөө өмчилж өмчөрхөж болно. Тэг ялангуяа ихнэр дээр бол одоо юу мэрч юм дээ тэгээд тэр чин бас тэгээд бас хов хүн шүү дээ тийм биз дээ хийх дуртай юм гэж байна дургуун юм гэж байна нийгэмд нийгэм шиг хэрэгтэй найз нөхөд ээж аа бүгд байхад заавал өмчлөөл нөгөө явах үйлдэл болгохны заагаад байж бас болохгүй л дээ. Аа. Тийм. Тийм л юм байна да. Аа. За за. За за. Аа би бол энэ дээр бол яг 100% бас санал нэгдэн л тийм. Яг гэхээр яг одоо миний амьдралд өөрөө яг нөгөө яг л болоод байгаа процессыг л ярьсан учраас одоо би тэрнээс одоо биш штэ удлаа ярьчлаа ч гэдэм үү ингэж бол хэлж чадахгүй зүгээр яг хуу тэрийг өөрөө мэдхгүй явснаа бол мэдэж авсан тэр ярианаас тий аа нээрээ битвэр чинь бас бие биенийхээ хэрэгцээг ингээд ингээ хангаад идэг юм шүү дээ. Нээрээ би одоо дэлгөөнөөгийн 100% хэрэгцээг хангадаг би өстой бүгдийг нь одоо юу яадаг би бол best нөхөр гэж боддог тийм бол байдгүй юм байна. Дэлгөөнөө ч бас тийм байдгүй юм байна. Тэгэхээр бол тэр орон зайгийн а гэхдээ тэр орон зайг тэр хүнд нь тэр цаг хугацаатай нь бол зайшгүй үлдээж ээж байж ээж энэ гэр бүлийн харилцаа, хосын харилцаа цаашгаа ингээ зөв явдаг юм байна гэдгийг ингээ бодож ойлгож авсан байдаг юм аа гэж. За за ингээд дуусхул ямар вэ те? Аа дуусчих <laughs> та дуусчих. Суугаад олуулсан. За хоёр маань одоо төгсгөлд нэг сайхан сэтгэлийн үг хэлээд одоо дуусхул ямар вэ? Нэг сайхан нэг өргөсөн энэ үртэс сонссон усуудад зориулаад сэтгэлийн үг хэлэхөө нэг сайн хуйлаад дуусахгүй. <laughs> Гоё шүлэг уншдаг ч юм уу нэг тэгээд. Тав тавиад тий. За хинээс хэлэх юм? очроо очроо очроо байрлалаа авчаад биш төгшин. За. Хичээс аваад биш. Яг хоол авчаад. Яг сэтгэлийн үг хэлэх байрлалаа авсан. Тий. Яг нөлөөсөө зээл нөлөөс суучих чинь ингээ хүн нэлгээ авчих. Яг тэгээ суухаараа л очроо чи яг нэг аюугаа юм хэлдэг. Ард найд. Яг би бодлоо л да сая одоо удахгүй 12 сар нэг юм боллоо те. Аа. Одоо энэ 20 50 дэхгүй юу гэдэг шийдвэр гарах чинь. Тэгэхээр одоо энэ улс орон өдөртөж байгаа энэ хүмүүс маань зөв шийдвэр гаргаасай гэж л одоо их найдаж байна. Одоо манай гэр бүлч бай, ер нь Улаанбаатар Монгол улсад амьдарч байгаа бүх хүмүүсийн шийдвэрийг одоо хүлээж ин тэ. Одоо хоёр дахь өдөр гарна шүү дээ энэ шийдвэр. Тэгэхээр бас зөв шийдвэр гараасай, бурхан минь л гэж одоо найдаж л сууж ин даа гэж хэлий да. За. Ёстой сэтгэлийн үг ээ шүү. Нэрээ. За энэ сэтгэлийн үгэн дээр нь би нэг жоохон хачир нэмээ. Ааха. Ер нь бол ингээд хараад байхаараа Европын холбоо бол цаашид энэ 20 гэхээсээ илүүгээр цаашид энэ өвчнөдөөгөө яаж хамтдаа эв түнжинтэй амьдрах уу гэдэг тал дээр шатралс арга хэмжээнүүдийг авч төлөвлөж байна гэж хачир нэмэ да. Ороод бүгдийн зогсоонээс илүү бид нар яаж энийг газар ахуулалгүй энэ өвчнөдөөгөө ингээд ирээдүйд амьдрах вэ гэдэг талаараа л их судалгаа хийдэг 12 сарын ихээр эндээс вакцины хийж хийж эхлэх гэж байгаа шиг байна. Аа эхлээд энэ цэргийнхэн, эмнэлгийнхэн шаардлагатай тийм юунуудад вакцины хийж илээ. Хэдэн сараас хөрвүүлсэн байна. Ер нь миний л харж байгаа мэдж байгаа Европын улсууд энэ тал дээр яаж цаашдаа цуг энэ өвчнөд байгаа ажиллаж амьдрах уу гэдэг тал дээр харж байна. Тэгэхээр манай төр засгийнхан ч гэсэн одоо дутхгүй бас л тий судал шинжилж байгаа байлгүй гадаад улсууд тий яаж ийм ямар маркер байж ийм Монголд бол нэр одоо бас 2 сараас хойш шил хаалттай байлаа шүү дээ ер нь бол ер нь арай л байгаа шүү гэвэл нэрээ тэгж хэлвэл хэлэхэр л бас байштай бас үгүй гэхдээ бас энэ нөгөө талаараа нөө нэг энгүүрч гэсэн их мундаг хамгаалж байгаа байх тий А гэхдээ нөгөө альва юм чинь дуус хугацаанд л дуусч байхгүй болов сүүлд нь тэгэл сүргүүр дагуу байдаг баг. За мэдхгүй тэгээд бол өдөө биш. За за. За ингээд энд хүрээд ирчүүдийнхүү ярьсан байдгийм өндөрлж байна. За тэгээд дараагийн подкастаар бүгдээрээ сайхан сэтгэвсэхгүй уулзцаая тий. Сэтгэвдээр нь гоё сэтгэлдээ илэрхийлээрэ хүн дээр нь биш гэдгийг одоо та бүхэнд одоо хэлмээр байна. Тэгээ одоо ер нь дүрмээ ойлгоогүй хүн рүү чиглэж яриад байгаа усуд бол сонсноос сонсоогүй нь дээр хэлгүүд яагаад гэвэл стресс тхийн нэмэр шүү дээ гэж хэлмээр байна. За баярлалаа. За баярлалаа.